Kaixo, gaur eh, Wikipedia buruz eh, hitz egiteko, jantzi dut eh, botika zarrean oparitutako kamiseta bat. Segurtasunari buruzko e, ekimen bat dute, eta hurra grabatzera joan da begira, ze kamiseta elegante oparitu dute. gaurko kontua da, apirilaren hasieran donostien izango dira e, eh, Wikimedia jardunaldietan, nahi dugula eh, jakin eta nahi dugula eh, zuekin batera gogoeta egin, Wikipedia gure e, eskoletan, gure institutoetan nola erabiltzen den. Orduan e, bururatu zaigu, ba, nola bait, e, segida bat e, irudikatzea, eta segida horretan, lau pausu, jarri ditugu ikastetxean erabili daitezke modu ezberdinak eh, antolatzeko edo pixka bat eh, mailakatzeko eta gero hemen e, gorriz alde honetan e, eskoletatik e, at edo eskoletatik aratago ba, eskualdetan, urraldetan eta pixka bat eskuntza sisteman nola planteatu daiteken. Lehenengo ideia da, eh, ba, konsultatzeko, e, eh, badagizuek Wikipedia e, toki gehienetan eta pertsona gehienak erabiltzen dutela da zerbait jakiteko. google bilaketa bat egiten duenean ere normalean Wikipedia jotzen du. Orduan e, Euskaraz idazten duzuenean eta Euskal Wikipediara joko du eta e, konsultatzeko erabili dezakegu. Mm, gure e, ideia da esatea e, Wikipedia konsultatzea modu pertsonalean egin daiteke, taldeka e, hola planteatuta edo klasean eh, modu programatu batean. Bigarren maila batean gure ustez e, oinarrizko testu bezala erabili daiteke. Testu liburu asko daude eta segun ze behar izan da bueno, ba, e, joko duzue e, testu ezberdin da. Baina, baliteke kasu batzutan e, Wikipedian saltzen den informazioarekin moldatzea eta orduen jarri dugu bai input bezala e, zu jakin nahi duzun, zure jakin mina asetzeko, behar duzun informazio bideatzeko, baina baita ere Wikipedia e, definizioz eh, editatzeko eta kolaboratiboki idazteko germaten du. Planteatu dugu editatzea, e, Wikipedian datu zen edukiak e, editatzeko, Eta horren hor ere hiru modu ezberdin ikusi ditugu, ezta? Zuzenketa txikiak egiteko, eginda dauden e, aldei zuzenketak egiteko. Badakizu ere, erabiltzaile bakoitzak Wikipedian izen ematen duenean, zirriborrak egiteko aukera duela. Hori proba horria deitzen da. E, erabiltzaile bakoitzak nahi beste proba horri egin ditzake, gero egingo diren ekarpenetara jo baino den. Eta orduen, editatzeko hirugarren maila izango litzateke e, zure proba horrien gauzak konprobatuta dauzkazunean, ekarpen osoak egin. Baina, gure ustez, hiru pauso hauek modu globalago batean planteatu daitezke ikastetxe batean. Ikastetxe horrek lan kooperatiboa eta ezagutza irekia bultzatu nahi duen neurrian, ba, lan koordinatu, planifikatu eta antolatu bat e, egin dezake. Orduen, bai mintegika, hori izango litzateke, bueno, gutxienez mintegi batzuk e, e, erabili dezatela modu planifikatuan, eta bere ikastetxeko planetan eta ikateen erabilpenetik aratago, ba, e, pentsatuko du nola bultzatu bat eze hori ikasleen arteko lan kooperatiboa eta e, eurak eraikitzen duten jakituria nola modu irekian eh, zabaldu. Hauzo lana, orain eh, modan dagoen hitz bat eh, izateaz gain, beti da gure herrian lan egiteko modu bat izan da. Bueno, ba, gure proposamena da, e, e, egiten dugun hori, e, islatzea gure Euskal Herri digitalean. Zortzigarren lurraldea deitu diogu, jastak hau jarri dugu, eta Wikipedia eskolan e, jarri e, hau... Dena ez da ikastetxe maila militzen baizik, eta badugu ere, e, ikastetxetik aratago eskualdean antolatuta eh, lurralde mailan edo e, eskuntza sistema osoan modu planifikatuan lan egitea. Gure proposamena datorren e, m, apirilaren zeian zuekin batera hau eztabaidatzea da, zuen eh, ekarpenak eta batez ere zuen praktika konkretuak ezagutuz jakin zerari garen egiten eta pentsatzea nola ikastetxetik aratago ba, badugu zenbait lan egin eta zeigarren e, eh, lurralde hori denon artean eh, gure hizkuntzaren lurralde digital hori egiteko badugu galtza bete lan.